आज तक नो रिलेशन नो गर्लफ्रेंड क्योंकि आंकड़ा हमारा आठ या दस का नहीं है ठीक है जनाब के आज तक सिंगल हैं क्योंकि आंकड़ा हमारा आठ या दस का नहीं है जिंदगी बितानी हो तो बताओ टाइम पास हमारे बस का नहीं है